si Apple Grace Sumikyab. Nagtuturo po ako ng Sunday school sa mga bata. Uh, sa panahon ngayon, yung mga kabataan ay mahilig manood, mahilig sa gadget, at techie na yung mga bata ngayon. Sa totoo lang po, mahirap po talagang magturo ng mga bata. Lalo na kung hindi po sila interesado. Dahil po sa yung kids na to, uh, mas nakatch po namin yung attention nila. Isa sa mga pinaka natutuwa ako nung ipinalabas namin itong sa sa kids. So, mas madali na nilang naiintindihan yung mga lesson na itinuturo namin. Katulad na lang nung iba't ibang katangian na dapat, yung character na dapat ma-acquire nila, na kukuha nila, nakakatch nila yung dapat nilang makuha. Hindi lang po doon, sobrang nag-enjoy po sila sa mga napanood po nila at saka natutunan po nila. Ini-encourage ko po yung mga ah, mga teacher, mga aspiring teacher, gumamit po tayo ng iba't ibang materials na kung saan mas madali nilang maunawaan at maintindihan yung